luchando, pero hay que la marca se va a seguir acercando. pirado necesita también sonreír con la mierda de lado, cantando y al cielo la vista se acuerdo me de familia en el naco. Todo el buen sabor en salud de mis presos. Lo mejor es nombre de ellos. Alegría cojones, pompa al pecho. Siéntelo. Luego que voy. Carlos, trata de arrancarlo. siempre luchando, pero hay que aparcarlo. La parca se va a seguir acercando. Pirao necesita también sonreír con la mierda de lado, cantando y al cierre la vista se acuerdo el loco de familia en el maco. Tengo el sabor en salud de mis presos, alegría cojones, lo mejor en los derechos. Copón pa'l pecho, siente lo globo que voy. Y Quien sepa, la banda quien la mueve. Yo, yo, mi escombro y espanto a mujeres. ¿Quién la mueve? ¿Quién la mueve? ¿Quién sepa Lobo que voy, ay mi madre. Carlos, trata de arrancarlo. Siempre luchando, pero hay que aparcarlo. La parca se va a seguir acercando. Pirao necesita también sonreír. Con la mierda de lado, cantando y al cielo la vista se me loco. Familia en el maco. Todo el buen sabor en salud de mis presos, arriba cojones, lo mejor en nombre de ellos, copón pa'l techo, Siente lo globo que voy. Ay, mi madre. Eh, bien se va, la vaina quien la mueve. Yo, yo, yo, yo, mi escombro y espanto a mujeres. Yo, mi escombro y espanto a mujeres. Bicho verde, niña mosca. Hombre original, Dios error. No tengo el don, yo lo soy. Como tengo? Ahora. Ropa de marca, camarón de la isla, Gucci, Versace, flamenco, África. Carlos trata de arrancarlos Siempre luchando, pero hay que aparcarlo. La parca se va a seguir acercando. Tirao necesita también sonreír con la mierda de lado, cantando y al cielo la vista se acuerdo me loco de familia en el maco. Todo el buen sabor en salud de mis presos, alegría cojones, lo mejor en nombre de ellos, copón pa'l pecho. Siéntelo, lobo que voy, ay mi madre, y en la vaina que la mueve, yo mi escombro y espanto a mujeres, ¡bu! Bum.